जितना ज्यादा महसूस करोगे ठंड उतनी ज्यादा लगती है कई लोग तो कैसे दांत चलाते रहते हैं don't do that man don't do that control करना सीखो बोले ठंड नहीं है मैं आपको एक बात बताता हूं मुझे आज भी याद है कॉलेज टाइम पे मेरा एक सीनियर था सीनियर राजस्थान की ठंडी जानते हो आप फट के हाथ में आ जाती है इतनी ठंड पड़ती है राजस्थान में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे साथ एक सीनियर था जो जैनी था वो सुबह चार बजे उठ के ठंडे पानी से नहाता था सर्दियों में भाई साहब सर्दियों में उस टाइम पे टेम्परेचर इतना ज्यादा होता था कि मैं नहा के नहीं जाता था कॉलेज में इतना ज्यादा ठंडी होती थी और वो भाई साहब सुबह चार बजे उठ के नहाता था so it's it's all about your habits अगर आप फील करते हो तो ठंड लगेगी फील नहीं करते तो ठंड नहीं लगेगी